Ser un yuan, Desprendete de las dudas en el primer encuentro No sé por qué lo digo, es un presentimiento Son los que te enseñaron el cuento Por lo que cambiamos el final es necesario El tiempo me acerca la razón entre mis dedos La que va conmigo y en el pecho conservo Escupo para arriba y por eso se me aleja Pregunta universal, eh, dame la que me divierta No me das tu respuesta y no sirve tu presencia Yéndome a rincones fuera de mi cerca Sentimientos sentimiento mutuo, el sentido es existencia del segundo ya difunto que como él espera que me muera, que consiga lo que quiera. Salté del piso 7 y no quiebre mis piernas, que me escupo ácido en los ojos, que por los bollos seguí a ciegas. Aparte no coopera, me lleva y no me espera, yo sí espero decirte lo que veo y no dejarlo en balbuceo. Por mi ser muerto poseso me invade el mal genio arregado a golpes apagado los faroles Haciendo brillar cobre Suelto soluciones dando malas impresiones Y mira que yo la sigo y solo me complico Me levanto oscuras en un cuarto limpio El aire es un vicio, un lujo limpio Ropa poco polos aprendido Cuando caso recompensa es seres inmortales ya no existen ventas, cambios comerciales Vivo bajo tierra como ratas sin iguales Pido pausa para gente que no sabe Contra la mesa golpeo A la cabeza cualquier reo Sin policía ni dinero Ni primaria sin recreo Circulo en el área lo que veo Una atalaya en el centro veo Un reflejo y la medalla Ciudad que calla, no tira nada Antigua talla, no otorga falla Me quita calma, no sabe nada Que se pueda si tengo tanta rama? Digo con medida de otra talla y me tira la moneda piensa que la suerte es buena, esa fue mi escuela La que sigue todavía, por más que duela La primera, distinto siempre tiende a la primera Con la cabeza sin frontera, ni aunque quiera espera No existo para esa mierda, no existo para esa mierda